Hoje estamos aqui no Among Us, gente, lindas. Que bom, que bom. Bom, já tô hack. Povo, então, aqui, ó. Todo mundo lindo, maravilhoso. Tá bom. Povo, então, como começar a partida, eu volto com vocês. Povo, então, começou a partida aqui, ó. Ixi. E eu sou Tripulary Cremate, tanto faz. Tudo bom? Gente, eu tenho duas coisas aqui. Eu tenho do lixo, eu tenho lixo aqui, ó. Vou deixar o lixo pra me provar minha inocência. Vou trazer aqui o filtro do A2. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Gente, eu gosto de pintar tudo assim, não sei porquê. Às vezes eu faço isso, não sei porquê. Eu tenho aonde? Aqui. Eu tenho aqui na comunicação aqui? Ah, tenho no armazenamento. Aqui eu tenho ADM. É ADM administração por extenso. Aqui, ó. que branco? Gente, por que branco? Por quê? Só de graça. Se não for ele, é o preto marrom falei errado. Me segue, eu tenho lixo, por favor. Me segue, eu tenho lixo, por favor. Gente, tem que ser educada. Gente, falaram pra ir branco, eu fui branco. Tururu. Foi. Agora me segue, vem, vem, vem, vem. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Lixo, lixo, lixo, lixo. Ia. Ovo, vamos ali no segurança. Depois a gente aproveita pra ir no reator. Fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui, gente sempre tem que pegar a luz. Meu Deus, tem muito povo aqui. Foi. Não tá bem, não. Eu peguei. Dois, três, quatro. subindo, subindo, subindo, subindo. Amarelo, amarelo, amarelo, por favor, fala. Acusa amarelo, por favor. Amarelo. Meu Deus. <laughs> Gente, sério. Oxi. Sei não. <laughs> Eu tava na... F... Tava na elétrica. Elétrica. não for ele, sou eu. É elétrica. <laughs> Gente, é elétrica. Vou sair depois. Amarelo não é amarelo. <gasps> Ai, ai, ai, eu tô empatidinho, empatidinho. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos seguir o impostor. Esque vamos seguir o impostor. Turu, turu, turu. Hum. Se Não, ele tupa não carne Ai, gente, olha meu bichinho aqui, meu pet. Gente, como começar a próxima partida, a gente volta. tissue you, them. No bull. Bom, então, o impostor foi eliminado. eliminado. Top! Provin, vamos entrar aqui, o Provin. Vitor de camarote. Povo, então, como começar a próxima partida, a gente volta! A gente! Eu vou vir aqui, ó. ele. Azul. Azul parece estar tá na novela. Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Ai, ai, eu amo esse povo, gente. Sério. <laughs> Eu amo esse povo. Ah. Turu, bom povo. <gasps> não suspeitam de mim. Não suspeitam de mim. Gente, quem era meu amigo? Ah, era o marrom. Era o marrom, mas o marrom saiu. Meu. Vamos arrumar a luz. Vamos arrumar, vamos arrumar, vamos arrumar. Tam, tam. Meu Deus, gente, eu tô tentando... Meu, para! Quero você daqui. Fechar tudo aqui, tudo bom? da da da da da vamos bancar uma de detetives. Detetives do, do Among Us. Não, você que tá seguindo muito. Detetives do Among Us. KKKKKKKK. É o branco, não tá com visual task não lembro. Não, gente. <gasps> Não sei então de onde vem. Vou ficar a minha. Gente, isso aqui é porque é tipo, esse é muito chato, mas é muito chato. fechar tudo aqui. Tá, gente. Ai, que que, tipo, ele sabe que você já teria matado. Tá, vamos pular pra cima. Tá, já arrumaram. Oxi. Por quê? Oxi. Como vou explicar? Oxi. Mano, mas eu tava vendo. Gente, peraí que tá vazando uma coisa aqui. Aí foi. Foi. Que tava vazando a pomada. Quando sabotou, ela saiu do lugar. Oxi. Mas eu saí do lugar pra arrumar, oxi. Se eu, se fosse eu, teria matado você. boteco não tava piscando. Oxi! Tava assim, gente, tava. Agora é sério. Oxi! Ah, não, ele vai ficar me acusando até amanhecer. Tá, agora eu vou ficar vendo as câmeras mesmo. gente, não vou matar ninguém, não. Fica aqui na minha. Ai, gente, se eu ficar nas câmeras aqui, não para. Gente, eles vão ganhar por teste aqui. não, fi. Gente, eu <laughs> vou medir até o sol raiar. Era não. Sério, vocês lá não era. Era não, <laughs> sério. Não tô zoando. <laughs> Gente, é era oceano para mim. Mas para mim apareceu toda hora. Zero impostores. Aí eu não <laughs> sabia quem era. Quem era. Tá bugado essa longa, gente. Three Bloody Green Mate, gente, somos Green Mate. Especial na amostra, especial na amostra. Já vamos jogar. né? Tipo, vamos arrumar a luz aqui. Vamos lá. Eu verde escuro achamos na elétrica. O único verde claro. Eu sim, mas só tinha um verde claro quando cheguei. Não sei se é ele. Por quê? Sim, ele também tá estranho e eu tava perto da enfermo da Mad Bay, gente. Eu tava perto da Mad Bay e vi alguém panda. Gente, eu vou mentir aqui na boa. Não sei, vou diciando. <laughs> Todo mundo sofrendo. Parece eu. Poxa. Não sei em quem confiar parece eu roxo, não sei quem compra. Gente, eu vou esse ano porque eles falaram pra esse ano. Eu não sei se era. <gasps> Gente, eu chutei. A mentira tá como? A mentira tá como? Eu consegui enganar ele. Não consegui enganar. Uh, eu consegui enganar ele. Eu estava na Medbay um segundo, mas eu não estava vendo ninguém pular. Oi, oi. Pove. Vou finalizar o vídeo. Mas então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Olha. Gente, deixa aí nos comentários o desafio pra me fazer no mão, porque eu vejo que ninguém comenta desafio, só primeiro, segundo, terceiro, tá Tudo bom. Mas então, pessoal, foi esse o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o beijo, ajuda o meu à dança Falou!